የቀድሞ ፕሬዚደንት ትራምፕ እንደ ኤሮፓ አቆጣጠር ጥር ስድስት ጆ ባይደን ምርጫውን ሰርቀውታል በሚል የሐሰት ክስ ደጋፊዎቻቸውን በማነሳሳት በምክር ቤቱ ህንፃ ላይ የአመፅ ጥቃት እንዲፈጸም አድርገዋል በሚል ከተከሰሱበት የፖለቲካ ክስ ጥፋተኛ አይደሉም ተብለዋል። ዲሞክራቶቹ የትራምፕ ጥፋትና ተጠያቂነት ግልጽ ነው ብለዋል። ሰባት የሪፐብሊካን ፓርቲ አባላትም ከዲሞክራቶቹ ጋር ሲስማሙ፣ ሌሎቹ ሪፐብሊካኖች ግን በቂ ማስረጃ አልቀረበም ብለዋል። የሮይተርና ኤፕሶስ የህዝብ አስተያየት ድምፅ መሰብሰቢያ ውጤት እንደሚያሳየው በዩናይትድ ስቴትስ 71 ከመቶ የሆኑ አዋቂዎችና ከዚያም ውስጥ ግማሾቹ ሪፐብሊካን በሆኑበት ትራምፕ ለአመፁ በከፊል ጥፋተኛ ናቸው ብለዋል። የትራምፕን መከሰስ ከሚደግፉት ሰዎች መካከል ዛክ የተባሉት አሜሪካዊ ስለ ትራምፕ ጥፋት ሲናገሩ እንዲህ ይላሉ። Everything he's been doing is trying to ruin the very fragile voting system we already have that's already been beat. እሳቸው የሚያደርጉት ነገር ሁሉ በቋፍ ላይ ያለውን የምርጫ ስርዓታችንን የበለጠ ማዳከም ነው። ምክር ቤቱ ጊዜውን የሚያጠፋው ዝም ብሎ ነው የሚሉት ደግሞ የትራምፕ ደጋፊ የሆኑት ሼል ሬንሽ ናቸው። ኢምፒችመንት ይህ እኮ ከስልጣን እንዲነሱ የምትመሰርተው ክስ ነው። እሳቸው ግን ስልጣናቸው ላይ አይደሉም። ቅኝቶች እንደሚያሳዩት አብዛኞቹ ሪፐብሊካኖች ትራምፕን ይደግፋሉ። ከቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ሚለር ሴንተር ባርባራ ፔሪ ይህን ያረጋግጣሉ። In fact, 70% of Republicans believe that Joe Biden was elected president. በእርግጥ ሰባ ከመቶ የሚሆኑት ሪፐብሊካኖች ጆ ባይደንን በህገወጥ መንገድ የተመረጡ ፕሬዝዳንት አድርገው ነው የሚያምኑት። የሪፐብሊካን መሪዎች የተቀበሉት አንድ የሐሰት ነገር አለ። ይሁን እንጂ ተንታኞች እንደሚሉት የትራምፕ ደጋፊዎች የሚፈልጓቸውን ፖሊሲዎች አግኝተዋል። አሁንም ባርባራ ፔሪ ከቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ ይህን ያስረዳሉ። uh, የቀረጥ ዋጋ ቀንሰዋል። የበዛውንም የመንግስት ቁጥጥር በትንሹ እንዲሆን አድርገዋል። ወግ አጥባቂዎችን ከፍርድ ቤቶች ሰይመዋል። ለጠቅላይ ፍርድ ቤቱም ወግ አጥባቂ ዳኞችን አስመርጠዋል። ከብሩኪንግ ተቋም ኤለን ካምራክ ትራምፕ በውጭ ፖሊሲና በድንበር ጉዳዮች የከረሩና ጠንካራ እርምጃዎችን ወስደዋል። ፕሬዝደንት ባይደንና ምክር ቤቶቹን የተቆጣጠሩት ዴሞክራቶች ግን ከፊታቸው ብርቱ ፈተና ይጠብቃቸዋል ይላሉ። ዴሞክራቶቹ ከኮቪድ ሊያወጡንና ኢኮኖሚውንም በቦታው መመለስ ይኖርባቸዋል። በቀጥታ ሊሰሩ የሚገቧቸው ስራዎች አሏቸው። በፓርቲ ውስጥ የፈለገውን አይነት የርዕዮተ ዓለም ክፍፍል ቢኖር እንኳን ከሪፐብሊካኖች ጋር ሲተያዩ ያላቸው ምርጫ ቀጥ ብሎ መስራት ብቻ ነው። ትራምፕ በደጋፊዎቻቸው የተወደዱ ናቸው። ይሁን እንጂ አንዳንዶቹ ሪፐብሊካኖች የሚነቅፏቸው ሲሆኑ፣ ሌሎች ደግሞ ይታገሷቸዋል። በዚህ የተነሳ የብሩኪንግ ተቋም ምሁሯ ካምራክና ሌሎች ጓደኞቻቸው ትራምፕ ለወደፊቱ የተለያዩ እድሎች እንደሚጠብቋቸው ይገምታሉ። እንዲህ ይላሉ ካምራክ። leading the Republican Party and getting reelected as president in 2024 የሪፐብሊካን ፓርቲን ከመምራትና በ2024 በድጋሚ ፕሬዝዳንት ሆኖ ከመመረጥ አንስቶ ወደ እስር ቤት መውረድ ወይም ሀገር ለቆ ወደ ሩሲያ ወይም ሳዑዲ አረቢያ መሸሽ ብቻ እንደዚህ አይነት እጣ ሊያጋጥማቸውም ይችላል። የምክር ቤት አባላት ያልተስማሙባቸው ትራምፕ ለወደፊቱ ግን ብዙ ነገር ይጠብቃቸዋል። ትራምፕ አሁንም በርካታዎቹን የንግድ ጥቅሞቻቸውንና እንቅስቃሴዎቻቸውን ኢላማ ላደረጉት ጠበቆች የተጋለጡ ናቸው። ካምራክ እንደሚሉት ከአንድ ፕሬዝደንት የሚጠበቀውን ነገር ሁሉ ላለማሟላት እንቢተኛ የሆነ ፕሬዝደንትን ማየት እንዳልተለመደ ሁሉ ምናልባትም ያልተለመደ የቀድሞ ፕሬዝዳንት መሆኑም የማይቀር ነገር ሊሆን ይችላል። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ደረጀ ደስታ